Pada kali ini, kita akan melihat bahagian anggota pertama kita di dalam kita mengeluarkan huruf-huruf bahasa Arab iaitu rongga mulut. Hmm, okay, yang saya maksudkan dengan rongga mulut adalah bahagian dalam mulut kita. Ia sebenarnya tidak mengeluarkan bunyi yang khusus ataupun tempat yang khusus terkena sesuatu. Tidak. Dia cuma bahagian di dalam mulut kita. Huruf-huruf yang keluar daripada rongga mulut ini adalah huruf alif yang kosong, waw yang kosong dan juga ya yang kosong. Okey, yang saya maksudkan dengan alif waw dan juga ya yang kosong ini adalah alif waw ya yang tidak ada baris. Kalau kita lihat dalam Quran kita, kita akan dapat lihat alif waw dan juga ya yang tak ada baris ditulis di dalam Quran ini. Ini membawa erti huruf-huruf tersebut tujuannya adalah untuk memanjangkan bacaan kita ataupun seperti kita faham seolah-olah seperti vowels. Ha, dia memanjangkan bacaan kita. Okey, kita ambil contoh alif yang kosong. Sebagai contoh perkataan qala. Hmm, perkataan qala ni alifnya tu qaf, alif yang kosong dan juga lam. Qala, kita akan dengar bunyi a. Ha, itu yang kita nak. Ha, itu makhraj rongga mulut. Kedua, waw yang kosong seperti perkataan qula. Sekali ya kita sebut qula. Kita dengar bunyi u, okay? qula. Yang ketiga, ya yang kosong seperti perkataan qila kita akan dengar bunyi i qila okey so qala qula dan juga qila ha, inilah antara ataupun huruf-huruf yang kita sebutkan di dalam rongga mulut kita alif yang kosong waw yang kosong dan juga ya yang kosong huruf-huruf kita panggil sebagai huruf mad